you know about rolling down in the... Para de falar que tu é minha namor Divulga no Twitter o DJ Azeitona Massa Falando pra novinha das casinhas que tu é minha namor Isso é fofoca, não é Tô tipo Bielzão, comendo toda danada Tô tipo MC Pons, comendo toda danada Não sei o que acontece, é no complexo as novinhas jogando Para de falar que tu é minha namor no Twitter que o DJ aceitou na massa Falando pra novinha da chacinha que tem minha namorada Isso é fofoca, nossa, tô tipo Bielzão tipo Comendo toda danada, tô tipo MC Comendo toda danada